el agua y la electricidad son servicios básicos con los que la gran mayoría goza en sus hogares. Pero, ¿los usas responsablemente? No te preocupes, nosotros te damos un par de consejos para que los uses adecuadamente. Si te estás lavando los dientes o las manos, no dejes correr el agua, cierra la llave y úsala moderadamente. Aunque no lo creas, los mayores desperdicios de agua ocurren por llaves abiertas innecesariamente o mal cerradas. Lava tu banqueta o calle con agua recolectada de la lavadora. No uses mangueras. Al usar una manguera puedes llegar a gastar hasta 300 litros de agua. Usa detergentes libres de enjuague. Actualmente existen un par de detergentes que no necesitan enjuague en lo absoluto. Son bastante accesibles y funcionan bastante bien. Si tienes un jardín o plantas, intenta regarlas al atardecer o en la noche. Las plantas aprovecharán mejor el agua de esta forma. Si está en tus posibilidades cambiar los focos de tu casa por focos LED, hazlo. Estos consumen menos electricidad que los focos convencionales, además de que su promedio de vida es muchísimo mayor. Apaga la luz si no estás en la habitación. Asimismo, si en tu trabajo o escuela ves luces encendidas y no hay nadie usándolas, apágalas antes de retirarte. Intenta usar la energía solar. Existe una gran variedad de productos que te permiten usar la energía solar, como baterías recargables para celular. Estos consejos no solo te ayudarán a cuidar del ambiente, también te ayudarán a reducir unos gastos. Con nuestras pequeñas acciones podemos generar grandes cambios. ¿Tú qué consejo nos darías? No te olvides de escribirlo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, danos like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nosotros somos Green Data, sembrando conciencia.